Allah raya kepada Nabi jangan syirik jangan sembah Tuhan selain daripada Allah ataupun capur dengan Allah Ta'ala bermaknanya Allah perintah kepada kita semua jangan syirik pas patut kau Nabi syirik tak ada dah Nabi semua, Rasul semua tak sepatutnya dia syirik kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih semua Rasul, semua Nabi ni adalah orang yang terpilih cuci bersih zahir batin dan semua ajaran perbuatan percakapan nabi-nabi rasul-rasul ni adalah contoh teladan yang baik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ayat 213 sampai 220 surah Asy-Syu'ara. Ayat semua ni adalah hubungnya dengan perintah Allah Taala kepada nabi dan kepada umat dia. Walaupun pada zahir ayat tak ada nampak kepada umat tapi hakikat yang sebenarnya apabila diperintah kepada nabi adanya sebahagiannya juga kepada umat. Ada juga setengah-setengah ayat apabila diperintah kepada nabi hanya kepada nabi seorang. Ha, ini khusus bagi dia. Tapi ayat yang dibaca saat ini semuanya adalah untuk Nabi dan untuk kita semua insyaAllah. Allah Ta'ala firman, Maka janganlah engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tengok kepada ayat tu supaya rakyat kepada Nabi. Yang syirik. Apa umat boleh syirik tak? Tak boleh. Ha, tu sebab itulah. Allah rakyat kepada Nabi, jangan syirik. Jangan sembah Tuhan selain daripada Allah ataupun dicapur dengan Allah Ta'ala. Bermaknanya Allah perintah kepada kita semua jangan syirik. Pas patut kau nabi syirik. Tak ada dah. Nabi semua, rasul semua tak sepatutnya dia syirik kepada Allah. Sebab Allah tak ada pilih semua rasul, semua nabi ni adalah orang yang terpilih, cuci bersih zahir batin dan semua ajaran, perbuatan, percakapan nabi-nabi, rasul-rasul ni adalah contoh teladan yang baik. Tuhan ayat di dalam surah Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika mung he Muhammad syirik, nescaya amalanmu rutuh habis. Tengok ni, setara Nabi lagi Tuhan ayat. Kalulah Nabi tu duk gi syirik, maka rutuh amalan. Dan termasuk mung ni dalam golongan orang rugi. Tu setara Nabi tu heroyak kalu. Pas kalau kita nak tinggal gapo lagi amalan. Amalan kita ni kalau kecek bahasa kampung lah, tak kuku nabi. Eh, ada. Orang-orang Melayu yang kecek nak, oh, setara tak kuku. Ha tu gitu. Nak no, ayat katanya tak padah amalan kita kita nak pergi syirik dengan Allah Ta'ala. Gugur, habis. Tak tinggal sikit habuk. Sebab tu syirik ni jangan kita buat main dengan dia. Amale-amale perbuatan kecek pe akidah pegengi hok pasal syirik-syirik. Jangan we ada piah-piah seluma-seluma pun jangan we ada. Jangan masuk dekat. Kalau orang royak katanya gi jumpa dengan dia ya tu, dengan dia ya ni gi mandi situ, buat air tawar situ azimat ke tu, pakai potong, wah, lalu dah. Hok pasal bomo, ada tak leh kena pelepah dulu ni 15 tu. Ha. Dia ada-ada lagi siapa kok? Sampai ke hari ning pun tak ada lagi. Tok-tok bomo, hak pasal main dengan pelepah, main dengan sirih pine. Apa ni? Puluk-puluk go tu, puluk go ni telur tu tak situ. Air hitam dan sebagainya. Tak ada lagi sampai ke hari ning. Jalan belaka tu amal syirik. Tak sah. Walaupun orang royak katanya, eh pok mung kalau dia tak kubat dengan tok tu, tak sia dah. Belalah. Kecek mudah-mudah dah. Wi mati dalam keadaan eh, jangan duk gi main, jangan duk gi puapan dengan benda syirik. Belah mati, jang matilah belah. Jangan. Ha tu gitu. Payah dah kita nak gi kecek nak gi katanya, ah tak apa sikit-sikit eh. Asal kau nak usia kita niat molek, pas tutup bomo pula ya raya ah ikhtiar usaha Tuhan suruh belaka. Pas kita kena duk main dengan cara molek eh. Padahal dia sendiri kadang-kadang duk main dengan benda syirik, dia tak tunjuk dia tak royak kepada orang. Ini, ha, beringat-beringatlah, Tuhan royak di sini. Takut kan? Takut kita ni termasuk di dalam syirik. Allah royak di dalam ayat Quran ni keracat-keracat banyak hubungnya dengan syirik. Sekutu. Nah, tang paki dengan Allah Ta'ala tu. Akibatnya engkau akan menjadi dari golongnya yang dikenakan azab seksa. Kalau demo mung syirik, hei Nabi. Inilah tu herayak royak kepada kita semua ni. Nota kaki satu 2 tiga 8. Meskipun perfirman Allah Taala ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi maksudnya ditujukan kepada umatnya. Ha tu sebab saya ada royak sat Supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang syirik. Jangan masuk di dalam bira-bira jurang-jurang ni maknanya tepi-tepi benar-benar apa saya bagi pak tu takut-takut jereluh. Gleng jatuh. Ha tu jalan tu. Ni kita pun jangan hidup main dengan akidah yang tak betul, main dengan ilmu hitam, ilmu tu, ilmu ni banyak. Atas muka dunia ni yang membawa kepada kita jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Maknanya, hei Nabi, berikanlah amare kepada waris yang dekat dulu. Berlepas pada tu, kau royak kepada orang luar. Nabi pun patibat tim-tim. Nabi pergi di Bukit Sofa, ni lah. Apa? kisah yang masyhur yang selalunya orang duk royak duk ceramah nabi apabila turun wa anzir ashiratakal aqrabin dan ayat lepas pada ni dua tiga ayat nabi pergi di bukit safa panggil hei bani hasim hei bani tu bani ni banyak nak kaum kerabat wari-wari waruh dia belaka sepupu payah belaka orang rasa heran weh ano rano muhammad yang tak panggil, tak biasa panggil orang. Atas-atas hari ni yang panggil. Orang pakak tinggal kerja habis. Orang no. Ha gitu. Bila pakak pergi depan Nabi, Nabi ngaya. Inni nazirun baina yaday azabin adib. Aku beri peringatan ataupun beri amaran kepada kamu semua. Ingatlah azab yang sangat teruk apabila kamu masih duduk di, lagi di dalam syirik dan sekutu nabi sebut qulu la ilaha illallah tuflihu mun katalah mun sebutlah la ilaha illallah nescaya kamu akan berjaya ha ni nabi sebut cerak-cerak hak tulah Abu Lahab hak duduk depan Nabi dia cekung pasir lalu dah. Beru atas muka Nabi. Dia kata kena, tabbalaka ya Muhammad. Ataupun tabbalakal yaum ya Muhammad. Celakalah mung pada hari ini hey Muhammad. Tujuan ni kau mu panggil puak-puak aku semua ni. Nampak duk melahong. Berti habis orang. Kerja-kerja. Nampak mung duk panggil. Suruh sebut la ilaha illallah. Ha tengok ni. Nak ayat katanya orang Arab pada waktu tu bukai payah dia nak sebut la ilaha illallah duduk mulut ah. Eh. Duduk mulut. Pas kelimuh la ilaha illallah ni. Tak ada. Belaga bibi mulut. Tak ada. Buka mulut dua-dua. La ilaha illallah. Boleh sebut. Tak ada belaga bibi mulut. Tapi orang Arab, dia tak sebut. Bukan payah sebut, tapi dia tak sebut. Pada waktu tu. Sebab, sebab dia tahu katanya sebut. La ilaha illallah bila kena tinggal semua hak syirik. Hak kuaka-kuaka tok tok tok nenek dok buat gapo kena tinggal habis. Kena Allah So ya. Sebab tu ah, Allah royak di dalam Al-Quran. Eh? Nabi dok gi dakwah, dok gi royak kepada puak-puak dia ni, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah Muhammad ni nak wujud Tuhan banyak-banyak tu nak wujud So, Inna hadza la syai'un ujab. Benda ni benda pelak ni. Apa Muhammad Mai hidup royak semua beribadat kepada Allah. Orang orang Arab Quraisy pada waktu tu kenal ada Allah. Reti akidah. Sungguh-sungguh ya reti. Ya tahu katanya Allah lagu mana bab mana. Tapi tak boleh tinggal benda syirik. Benda kuaka-kuaka ha duduk dalam rumah pun ada, duduk luar rumah pun ada, duduk tepi Kaabah, keliling Kaabah penuh tak kong tak kong. Tapi tak boleh tinggal tu benda tu. Benda apa saya? fang lepas tu sem serah masuk jadi sebati dia panggil cara hidup dia dengan syirik tu tak boleh tak boleh buat tubik lah ni orang Arab Quraish pok-pok kafe musyrikin pada masa tu Masya Allah nota kaki berapa? satu 2, tiga 9 Baginda diperintahkan lebih dahulu menyeru kaum kerabatnya yang dekat memeluk Islam dan menjauhi perbuatan kufur dan syirik supaya mereka terselamat dari azab Allah. Dengan Islamnya, kaum kerabatnya yang dekat, akan dapat menarik golongi-golongi yang lain. Alhamdulillah. Ada yang berime, Ada yang tak ada berime. Masya Allah. Ini fitrah semula jadi lagi. Ne? Kita nak pergi royak. Kita nak pergi kiyah katanya. Oh, bapa, tuk guru, bapa, ustaz. Anak dia sendiri tak payah ugamu. Pada dia duk mengajar penuh-penuh kepada orang-orang beratus beribu anak-anak murid di, di pondok, di sekolah. Tapi buat apa anak dia, bini dia, sepupu dia, mak saudara dia, mak pak dia sendiri buat apa tak faham. Ha ni, benda ni benda hidayah. Kita ambil daripada sejarah-sejarah zaman zaman dulu, siapa ke hari ni? Lagu tu lah belakang. Bukan arti katanya ada orang seorang aling duduk dalam kerop, keluar dalam keluarga tu, kawin anak beranak dia pahal agama belaka reti belaka ama belaka ai kalau sekiranya kalau sekiranya molek belaka alhamdulillah tapi kalau ada kata kan bukan anak orang ustaz nak babo tu waris-waris dia mak pak dia anak-anak kawin sepupu poye dia tu baik juru pahal agama belaka dak kadang-kadang baba ni masya-Allah Nga mengapa, nga apa ni, ngajar, acik parah, tekok-tekok. Tapi anak dia sendiri, tak pakai apa. Tak erti sekarang habuk. Kadang-kadang bini sendiri, tak erti sekarang habuk. Ni tak ada cocong kepada mana-mana orang. -mana, tapi nak ayat katanya, lagu tu lah. Fitrah yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Siapa dapat hidayah, siapa tak boleh hidayah. Kita pun kenapa hai, kenapa hai. Jangan hidup kecek. Orang oh, no. Ya Yalah. Oh, oh ya dah sat ni. Hmm. Nak. Ah, hubung cerita cerita sat ni. Tak apa, tak ingat. Lah. <laughs> Nak ayat katanya dalam keluarga mana-mana orang alim, orang juruh, orang baik kita jangan duduk duduk kecil, oh tak ada ustaz, babo anak dia sendiri tak reti dia semua tu bukan arti ya tak ajar ya tak ya tak nasihat ya royak dah royak royak royak royak siapa ketik tak royak tak nasihat kepada bini siapa ketik tak tak royak kepada anak sungguh katanya kita royak kepada anak bukan kita duk baca kita so so so anak duk dia nengok dengan dak royak benar penting ting mah mah mah mah mah mah tapi nak ikut tak si ikut nak dengar tak si dengar wallahu alam hak tu kita macam nanti kita dah untuk sebab itulah nasihat royak ni hok mula-mula sekali royak tu pada kaum kerabat. Waris warah kita dulu. Insya-Allah kalau dah sekiranya kerab keluar kita molek juru alhamdulillah kita kena syukur kepada Allah Taala. Lepas tu kok kaya kaya. kayai. Saya tengok dalam kitab fiqh suara kitab fiqh tapi dia tulis satu perkataan Siapa tulis ni? Dr. Muhammad Bakar Ismail, orang Mesir. Saya berbaca pak tu dia katanya orang hok dekat lah paling payah sekali kita kecek kira. Eh, kita berasa apa menarik ya ya ya ya, ya kata. Orang hok paling dekat dengan kita lah payah sekali kita kecek kira, kita nak pau, kita nak royak. Padahal dengan orang lain kita boleh royak, tapi orang dekat dengan anak dengan bini dengan oh. Ini palo sengah-sengah orang. Eh aku nak royak lah anu, ke bini aku. Eh, kau nak rayak kan? No, oh, kau anak aku. Kau dulu, tak apa lah. Kau boleh mengepek. Boleh duduk rayak. Bentuk, apa ni, panggil dia, gerak, suruh bangun tidur. Tapi buat anak besar, anak ke apa, ah, mula lalu. Sakit pas dah orang tua. Ha, tu, nak rayak kata lagu tu. Pas sepupu kita, adik-beradik kita, kau lebih jauh sikit daripada anak kita. Kau payah lagi, kadang-kadang. Nak pergi rayak, rayak kau orang luar tak apa. Kecek sore sama sore, popeh, popeh, popeh, popeh tapi bos pupu, dua pupu, kahwin anak-beranak main nak kecek sama sore ah. dia mulah lalu rasa berat mulut sebab tu setengah-setengah orang gini, ajak orang luar main raya ajak orang-orang suku main raya setengah-setengah orang ni jadi panjang cerita hari ni dah nak ayat katanya kadang-kadang orang yang duduk sekampung kita padahal tok guru tu ada ustaz tu ada tapi dia sendiri wui kepada orang kapung. Nampak tak masing mulut dia. Kena ajak orang lain mari. Kena ajak orang luar mari nasihat. Padahal ustaz babah tu ada dalam kampung tu dah dia sepatutnya yang royak. Eh. Tapi buat kau orang duk tengok dia hari-hari-hari duk makan teh sekali, duk kecek sekali, duk buah apa-apa apa-apa. Orang supaya dengan kurang. Kurang sikit dengan dia. Nak ambil orang luar. Sebab itulah Hal ni satu pepatah orang Arab dia kata tak. Mutribul qawmi la yughanni. Mutribul qawmi la yughanni. Artinya apa? นักดนตรีที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนั้น มักจะไม่ร้องเพลงให้กับคนในหมู่บ้านได้ฟังไปแห่ละ kalau dengar lagu ni, eh, apa nama nak dontri. Maknanya, orang yang pasal duk main dontri semua ni, Orang luar duk cer dia pergi main dongteri situ sini, pergi nyanyi situ sini. Orang dalam kampung dia sendiri, tak ada dengar dia. Supaya juga. Roliknya, ustaz kau babo dalam kampung ni tak? Jari orang nak cer dia. Bawa oh, ceramah sekali. Orang cer orang luar main ceramah. Bukan? Nak dengar orang tu, nak dengar orang ni. Orang kampung sendiri, bukan tak ada ilmu. Dia tu sendiri, oh ilmu banyak. Orang cern dia pergi ceramah luar. Tapi orang dalam kampung kita, kita kena cern orang luar mari kecek. Sebab apa? Berdengar orang dalam kampung sendiri kecek. Entah weh, tak sedap. Lagu tu lah. Ni lah orang Arab yang sebut di dalam syair dia. Mutribul qawmi la yughanni. Nak dontri percam mubanan จะไม่ลนจะไม่ดนจะไม่เล่นดนตรีหรือร้องเพลงให้กับคนในหมู่บ้านได้ฟัง Ni bukan kaedah. Tapi boleh buat percemeh katanya, oh, dia orang dekat ni jarang nak dengar. Supa dengan bini dia tak dengar tok lelaki. Dia nak dengar orang tu buka Facebook tu, go tu, go tu. Ah, suka ha ha ha ha ha ha. ha. Hak tu lelaki raya, eh, tak wah. Wallah alam nak lah, sungguh kedak tahu. Nah, ini alhamdulillah, nah masa habis dah. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh